sé lo que pasó Ahora facturo las manos la muevo en los monólogos Ellos andan en este chavo, baby, que yo soy el flow Ando parado en la esquina y tirando el double cup Baby, no no sé lo que pasó Ahora facturo las manos la muevo en los monólogos Ellos andan en este chavo, baby, que yo soy el flow Ando parado en la esquina y tirando el double cup Tú sabes que yo no me meto en lío Porque ando facturando hasta cuando estoy dormido soy tu cupido, yo, yo, Ando en lo mío, hasta me tío, esquivando operativo. Entiendo el cosal, por eso el cuello frío. Me llaman lo tuyo, pero ya en tanto vendido. Ellas son fecas, eso no me olvido. Tú no mueves kilo, tampoco son bandidos. Tú no cantas lo vivido, yo confío en mi sonido. Ahora yo ando vacío y lo mío bendecido. Baby, no entiendo, no sé lo que pasó Ahora facturo la money y la muevo en los monólogos Ellos yendo en este baby, que yo soy el blog Ando parado en la esquina y tirando el double cup Baby, no entiendo,